лептонами. <clears throat> Поэтому стоящие здесь операторы на и окрестных а, а будем относить, ну, например, к лептону электрон. Тогда, соответственно, B и крест будет относиться к антилептону. То есть здесь электрон Здесь позитронно. Ну, а эта нейтральная частица имеет ней соответствующие операторы С и С-крест, будет отвечать порождение, уничтожение одной и той же нейтральной частицы, пусть это будет Хиггсовский бозон. Константа G <coughs> считается заданной. Ну вот, выводить мы ее не будем, но в стандартной модели она имеет вполне конкретное выражение – Давайте я ее даже и вывешу. там ставите массу электрона, отсюда видно, что это очень, да, сама константа безразмерная, но входит отношение массы электрона к массе W обоснованной. Массу электрона, я надеюсь, вы помните, это приток примерно пол мегаэлектрон вольта. А масса W обоснованной существенно больше. это все, э, я не смогу вам вывести, да, это все следует из стандартной модели. Мы понимаем это э, как назначенное сверху значение, а изучаем просто такую теорию возмущения. Это действительно теория возмущения, поскольку константа действительно маленькая. Это отношение масса легкого масса нулевая, величина порядка, там что такое, 10 миллионов, 5 миллионов. А вот этот правильно синус угла Вайнберга или синус слабого взаимодействия, он известен тоже хорошо экспериментально. Обычно выдают квадрат этой величины. 0,20. Итак, нам сегодня предстоит, наконец-то, от простых занятий теоретической теорией, значит, так, контролирования свободного поля, первый порядок теории возмущений. Да? А мы только начинаем основы фейнманского подхода, фейнманских диаграмм осваивать. И уже в этом месте мы можем столкнуться с теми вещами, которые отвечают прямо расчетным величинам, связанным с экспериментом. Более того, на этом достаточно примитивном примере мы попробуем познакомиться даже с некоторыми волнующими проблемами современности. чем они окажутся имеющими отношение, в том числе и к я. Итак, если рассматривать эту вершину и называть таким вот образом соответствующей частицы, то у нас будет <clears throat> взаимодействие хиггсовского бозона с двумя лептонами. Ну и <clears throat> соответствующие возможности, которые здесь есть, легко перечислить. Да? Это может быть, а, а, в принципе, этот порядок, теории, первый порядок теории возмущения описывает процесс такого сорта. Или <clears throat> переход электронных позитронов в электронный позитрон плюс хиггсовский бозон. Описывает, то описывает, но процесс оказывается на самом деле э, в реальности идти не может из-за законов сохранения. А вот процесс такого сорта, да, идти может. И интересно сосчитать его величину, тем более, что сейчас уже Хиггсовский бозон считается открытым, известна его масса, и стоит вопрос о более-менее четком определении его ширины. Да. Итак, давайте познакомимся вот с этим процессом. Распад Хиггсовского бозона на электрон и позитрон. цього просто схема самого процесса. Іксовський бозон с импульсом 4 імпульсом К распадается на электрон, который у нас считается частицей, и позитрон, который считается античастицей. Да? Электрон будет с импульсом, скажем, P-, позитрон с импульсом P+, но у нашей системе разговора, это должна быть частица, движущаяся обратно по времени, то есть не <clears throat> будет соответствовать минус по плюс. Вот такая вот картинка. А самом взаимодействии, соответственно, описывается оператором, который приводит начальное состояние в конечное состояние. <clears throat> Ну хорошо, что касается Давайте теперь попробуем Поскольку такие процессы для скалярных частиц мы проходили, мы смотрели распад пи нуля на пи плюс и пи минус, при условии, что условно масса пи нуля больше, чем сумма масс э, э, двух заряженных пионов. Мне очень хочется проверить, как вы все это освоили. С чего начинается наш узелок. Как выглядит начальное состояние? Как выглядит конечное состояние в этой задаче? Я вас попрошу. начальном состоянии, то есть у нас должен оператор, ну, в том смысле, когда повышаешь оператор, должен подействовать на состоянием любой. Это состояние с одним хиггсовским да. бозоном, да? Соответственно, у нас должен быть окрест. Почему окрест? А, ну, а, так, цикрест, извиняюсь. Ага. Цикрест. Вот, соответственно, у него должен быть параметр К. Вот. Дальше, конечное состояние. Конечное состояние у нас а, электрон есть и позитрон. Да. Соответственно, у нас а, должно быть а, а цвет и Б да. Вот. Соответственно, э, ну, вот здесь вот а, у нас P минус. Вот. Да. А здесь, а, соответственно, P, а, ну, P плюс, ну, в смысле, как вектор. P плюс, правильно, все. Вот, да, примерно. Но это состояние, ну, <clears throat> это не скалярная частица, а спиновная. Да. Поэтому им еще нужно э, индекс спиновый. А, да, согласен. Вот, значит, у нас здесь будет э, сигма, а здесь сигма минус тогда. А? Вот, а здесь будет сигма плюс. Замечательно. Хорошо. Садись, пожалуйста. Итак, <clears throat> начальное состояние у нас известно. Дальше. Что касается оператора взаимодействия, он тоже нам должен быть известен. Я вас попрошу. А, а где он написан? Нет, это оператор взаимодействия, оператор развития. S-оператор. S -оператор. Это есть Т а, оператор. Так, оператор только с мышленкой, поэтому. На экспоненту какую? Интеграл. А. Да. От на самом деле это не возмущение, а плотность кратера возмущения. Поэтому нужно, нужно взять эту по всем ну, пространству. D4. Так. И сам оператор тоже от X зависит. Так. Ну и единственное, чего здесь все-таки знак минус. Угу. Все. Так, После этого легко прослоняя это в ряд, да, остановиться на первом порядке, в первом порядке в константе G. Да? А первый порядок в константе G возникнет, когда возлагая экспоненту, мы выбросим единицу, и останется только минус и G интеграл от d4x вот от этого возмущения. А, причем а, оператор упорядочения этого времени тоже можно выбросить, поскольку здесь только одно время. хорошо. После этого мы организовывали матричные элементы. Да? Он выглядит достаточно просто нужно этот оператор поместить между этими состояниями. Общий ток у нас получится такой. Здесь будет интеграл d4x. Так, а дальше, <clears throat> а дальше возникнут вот эти операторы, стоящие между такими обкладками. Ну, в частности, <clears throat> операторы спиновных частиц будет стоять между этими обкладками. В начальном состоянии спиновных частиц нет, а в конечном состоянии есть вот эта штука, вот эта штука. Если мы ее возьмем сопряженная, то здесь получится, соответственно, Б уже не крест, а просто, да, а p плюс, сигма плюс, и а от а p минус, сигма минус. Что достается? Дирков сопряжение не надо. Значит, Дирков. и с чертой жертвы. Да, да, да. Что касается оператора фикса, то он будет стоять между вакуумом и начальным состоянием, которое есть Таким образом, под знаком интеграла у нас получились только функции x. Эту функцию Мы любили называть буквой f большое поскольку она связана с большим фи. А эту по традиции ведущей от скалярного случая назвали буквой F от X маленькая. Да. С этой не было никаких проблем. Разговор был какой? Нужно было этот оператор потянуть налево, и действуя на вакуумных состояниях он даст ноль, если по дороге он не встретит крылом. Цепь без креста. Цепь без креста имеется в составе вот этой суммы. Если там стоит индекс К, то сумму нужно брать по какому-то другому индексу. Например, k' да? Вот. И а, встретившись с этим индексом c, при коммутировании мы получим дельта от k к штрих. То есть возникнет то, что называется сверткой. Ну, а это означает, что из всей суммы пока штрих заработает только одно слагаемое, в котором k штрих равняется k и коэффициентик, который выскочит, будет включать в себя вот эту экспоненту при k' равном k. Так что тут все было очень просто. Стояла экспонента, На самом деле это вполне естественно вещь для в квантовой механике. Да? Начальные частицы отличает плоская волна этот ногтель связан с некоторой энерголовкой. Но здесь ситуация немножко хитрее, потому что если речь идет про А, то потянувши его на направо, я опять-таки получу ноль, если только по дороге не встречу окрест. Окрест у нас имеется вот в этом месте. Харьков, да? И значит, нам по дороге при коммутировании с этим опять здесь будет сумма pp' штрих и сигма штрих. Да. По дороге коммутирование а с окрестом а даст даст нам соответствующую а, символ кроникера по P по штрих, по сигма сигма штрих, и останутся вот эти вот множители из всей суммы, которых P штрих равняется P, а сигма штрих равняется сигма минус. Ну все, мы сделали. Значит, таким образом, отсюда этот удостоится свелки с этим оператором, выскочит на обратель e в степени минус n э, плюс и p минус x. Обязательно это корень. Ну и что новое будет по сравнению со скалярным случаем? это вот этот самый спинок. После этого вся эта структура исчезнет, мы ее дальше можем не рассматривать. Начинается новый этап. Тянем B налево и опять получаем 0, если только по дороге нам не встретится B крест. А бэкрест может быть вот в этом месте. Да. А, я хочу, чтобы мы поняли, что вот это тоже очень естественная штука. В квантовой механике это такая же плоская волна, только поскольку она стоит в конечном состоянии, она сопряжена. Да? Аналогично мы получим, между прочим, здесь, посмотрите мы получим e в степени e p плюс x на такой же самый корень. Вот. И при нем в качестве множителя будет выступать беспинор b. на то, что было искалено в случае, за исключением вот этих двух лишних множителей. Да? После этого вот все эти экспоненты большое количество вот этих самых корней. И что еще останется? И останется вот эти дополнительные слагаемые. для этого процесса первых именно смысленно могу сказать следующее. Если я начну раскрывать, что скрывается здесь под оператором развития, то что останется у меня в первом приближении? В первом приближении останется только точка, <clears throat> которая соответствует вот этот самый множитель. Да? начальному состоянию соответствовала плоская волна, конечному состоянию соответствовала плоская волна, домноженная на спиноры. Таким образом, <clears throat> у нас получилась возможность такой ответ запоминать через этот рисунок. В смысле это и есть диаграмма Фейнмана, котором мы потом еще немножко более подробно будем говорить. То, что я хотел, чтобы у вас отпечатлелось, что никакого особого содержания в этом рисунке нету. Содержательно все заключается в наших вычислениях. Вот это есть содержательный ответ. А та картина есть мнемоническое правило, как этот содержательный ответ запоминать или воспроизводить. Понятно, да? А теперь попробуем, попробуем э, рассудить, как это нужно вычислять. Удобно стартовать от картины, где Хиггинский бозон формуется. Потом происходит распад. Как бы он ни происходил, пусть, например, сюда летит электрон, а сюда позитрон, я всегда могу в системе центра массы системе покоя, в данном случае Хиггсовского бозона, они должны двигаться вдоль одной прямой. Эту прямую я могу взять в качестве оси Z. И тогда сюда летит электрон со спиральностью, то есть проекция спина на направление движения сигма минус. Сюда летит позитрон со спиральностью, то есть проекция на свою ось движения всегда плюс. Да. Нет, так. Прошу прощения. Все сильно зависит от того, что мы понимаем под, да, а под этой штукой. Если это спиральности, то будет все так, как я сказал. Если что может быть для вас более привычно, это проекция на ось Z, то тогда если здесь есть положительная проекция на ось Z, то для того, чтобы соблюдался закон сохранения, здесь должна быть отрицательная проекция. Да? Это означает отсюда автоматически, что должно быть такое равенство. Сигма плюс должно непрерывно равняться сигма минус. Ну и, конечно, P минус должен равняться минус p плюс. После этого ответ у нас уже почти уготован. Он непременно должен быть пропорционален сигнальному толканию к сигма минус, минус сигма плюс. Ну а дальше ясно, что по размерности он должен быть пропорционален некоторой массе. Ну и если подставить соответствующие спиноры, причем в самом их стандартном виде. Это вещь очень простая, но требует хорошего понимания, что такое спинор для частицы, точнее биспинор, и что такое биспинор для античастицы. В конспекте довольно подробно рассказано, как это можно сделать. Попробуйте это сделать сами. Вы, может быть, даже уже делали на семинаре, да? Нет? Но ну, в общем, это вполне поучительно. А, а ответ выглядит следующим образом – <clears throat> Так. <clears throat> Из вот этой волновой функции выскочит фи, поскольку это величина заряда, сопряженная Q, там будет матрица, содержащая И. Здесь будет величина пропорциональной массе Хиггсовского бозона, и скорость электрона. Скорость электрона нашей системе единиц это какой квадратный из вот такой величины, где, <clears throat> несомненно, для электрона, поскольку это отношение чудовищно мало, это скорость приставки единицы. Но ответ написан точный, без всяких приближений. Дальше, <clears throat> зная матричный элемент, можно получить ширину хиггсовского бозона, которая, как там полагается, будет пропорциональна квадрату маточек. Это амплитуда рассеяния на телесный угол вылета, ну, например, электрона. Все это достаточно просто делается, поскольку <clears throat> ответ от углов вообще не зависит, то интегрирование тривиальное. Кроме того, еще нужно этот результат просуммировать по <clears throat> спиновому состоянию конечных частиц. То есть и по сигма плюс, и по сигма минус. Да? Что же мы получим? Мы получим отсюда g в квадрате на массу хиггсовского бозона в квадрате, на v электронное в квадрате. Так, что нам даст суммирование вот этого выражения? Вообще-то у нас четыре возможности, да? Сигма плюс равняется плюс-минус 1 второй, сигма минус равняется плюс-минус 1 второй. Но поскольку они связаны по пути всего две возможности. Сигма минус равняется плюс 1 второй, но при этом сигма плюс равняется минус 1 второй и наоборот. Так что возникнет дополнительная двойка. Отсюда возникнет 4π. Да. Осталось аккуратным образом поставить все коэффициентики. И получится ответ, который я просто и приведу чтобы на него можно было немножко полюбоваться. видно, что эта величина чрезвычайно маленькая, именно из-за наличия вот этого множителя. Да. Ну хорошо, вот мы получили, какое отношение этот расчет имеет к физической действительности. Ну, а, оказывается, что самое прямое. Хорошо такова вероятность распада очень маленькая. Но ведь <coughs> есть и другие распады. Есть распад на миому. Что про него мы скажем? Формула то же самое. А во сколько? А в отношении масс миллионов, масс миллиона это 200 в квадрате, это уже сколько там, 40 тысяч, да? Очень приличный множитель. Есть возможность распада на тау. Это еще больше, поскольку, да, есть возможность распада на, на кварке. Причем, чем больше масса кварка, тем более будет вероятен соответствующий распад. Какие кварки у нас могут быть? Up, даун, стрэндж. Что еще? Чан. Но ну, самый тяжелый будет Б кварт, да? Да, он будет давать самый главный план. Б, анти-Б. Так, а но ну, топ кварк уже невозможен по, по массе. На Т, анти-Т. <clears throat> Кроме того, возможен также еще, в принципе, распад со всякими другими хитрыми каналами. Ну, например, тот, который мы пока не анализировали даже. А, а, вот э, мы смотрели такое взаимодействие, в рамках этого взаимодействия есть распад на лептоны и кварки. Другие взаимодействия могут приводить к другим распадам, в том числе может происходить распад на W плюс, W минус, которые в свою очередь тоже дальше распадаются. Может происходить распад совсем забавный. Распад на два фотона. Он относительно маловероятный, но крайне интересный. Чтобы представить себе реально, да, какие же при этом возникают ответы. Мы сказали, что для электрона это жутко мало пренебрежимо. Для миона 40 тысяч раз больше, но тоже вообще-то маловато. А вот уже распад ББ <coughs> апсилона мора дает достаточно много. Я приготовил вам экспериментальные результаты, которые хотел, чтобы вы посмотрели все Еще раз повторяю, что хотя мы сейчас мы с вами, как говорится, занимаемся самым началом теории возмущения. А уже все имеет отношение к делу. Да. Посмотрите, ну, кто же дает вот эта линия, которая там идет, пунктирование, она соответствует э, массе реального Хиггсовского бозона. А ну, внизу проставлены, что было бы, если масса была другая. Но мы вот на этой линии сосредоточимся. Видно, что самую большую вероятность имеет как раз какой канал? БНТБ. И он составляет почти 60% <coughs> от всех возможных раскладов. Следующий по мощности нет. А, да, вот такой распад на W плюс W минус, который в свою очередь тоже распадается еще дальше. Хорошо. Но ну, там, да, видите, в самом низу это уже будет на 1, а, 2, на 3 порядка ниже располагается распад на гамма-гамма. Почему вообще какой-то разговор про него может вести, если у него настолько малая вероятность, ну, по сравнению, например, с раскладом на ББ. А проблема оказывается в следующем, это вот подчеркивалось, что это на самом деле очень любопытный как процесс. А любопытен он вот почему. Если его раскрывать, таким же картинкам, к которым мы должны постепенно привыкать, да, он выглядит так. Фотон. Вот, Давайте я здесь это поставлю так. Хиггсовский бозон. Так. А в конце у нас будет два фотона. Но ну, вот такого взаимодействия через одну вершину нет. А есть более хитрое взаимодействие через три вершины. И Хиггсовский бозон распадается на заряженные частицы, ну, например, электрон, позитрон. А электрон позитрона, нивелируя, да, дают пару фотонов. Поскольку эта вершинка мала, мы заранее можем сказать, что здесь будет мало а чего будет много? А много здесь будет, когда будут стоять тяжелые частицы. Ну, например, мюн. Вот это будет петля незаряженных частиц мюона. Тау. Да? Будет стоять а, а, а, Б, кварк, например, но что самое интересное, поскольку это уже процесс вот этот вот будет нереальный, виртуальный, то здесь может стоять и Т-кварк. Закон сохранения будет выполняться для начальных частиц, а для промежуточных он не обязательно оказывается. Уникальность этого процесса заключается в следующем – одного сорта, идущие через промежутки частицы. Если массы этих частиц велики, то их вклады подавлены. Здесь же удивительным образом оказывается, что если тут идут тяжелые заряженные частицы, то соответствующая вероятность и стремится к нулю. Почему это замечательно и интересно? Потому что Предположим, есть некая частица x, заряженная. Она настолько тяжелая, что ни на одном ускорителе она не может родиться, поэтому мы ее не видим и не исследуем. Но в эту петлю она может входить. Из-за уникальности этой петли давать нулевой вклад. Поэтому процесс такого сорта может давать нам намек на то, что существует за пределами того, что у нас под рукой. Понимаете, да? Вот мы исследуем этот процесс, сочетаем его в рамках стандартной модели, сравним с экспериментом, и вдруг, если окажется там больше, чем то, что есть на эксперименте, чем по расчету в рамках стандартной модели, что один из путей выхода будет заключаться в том, что, по-видимому, существуют тяжелые заряженные частицы, которые дают вклад сюда. Поэтому иногда этот процесс именуют как-то счетчиком неоткрытых частиц. Э, последнее время что, что, что? находят какие-то новенькие, на неоткрытые частицы? Ну, пока нет. Ну, в том смысле, а, нет, а, а, насчет, <clears throat> если говорят, идут поиски, связанные с частицами, а, относящиеся там, к темной энергии, темной материи. Но ну, это отдельный вопрос, с нами не связанный. А то, что сейчас есть, <clears throat> сейчас, <clears throat> вообще-то, на самом деле, как это неудивительно, а, Хиггсовский бозон получали в <clears throat> процессе с протонов на большом огромном коллайдере. Ну, конечно, смотрели не сам Хиггсовский бозон, а его распад. Распад в основном э, регистрировался а, распад на кварке. Это достаточно вероятная вещь, но в чем заключается трудность регистрации этого процесса? Ну, скажем, когда идет процесс развала на два кварка, каждый кварк затем превращается в некоторый набор адронов. Этот набор адронов нужно выделить из всей кучи, которая там есть. А число таких событий не так уж велико. Вот. С другой стороны, вот этот маловероятный распад имеет э, гораздо более ясную сигнатуру вы должны иметь два изолированных фотона, да, которые могут лететь на большие углы, причем их инвариантная масса, то есть их распределение по инвариантной массе должно иметь пик при массе Хиггсовского бозона. И действительно в этом канале их наблюдали. Теперь попробуем поговорить а, ну да, надо сейчас сделаем перерыв, а потом поговорим еще об одной интересной особенности. Все дальше. Был вопрос об <clears throat> встречных лептус-невинус пучках. Ну, соответственно, э, э, мы с вами исследуем такой процесс, конечно, может быть и обратный процесс. Да? Электрон, позитрон, программ «Хистовский базар». Все хорошо и замечательно, но только <clears throat> и на что это похоже? Это похоже вообще-то, ну, например, на то, что, чем здесь занимаются много лет. Да? Е плюс, Е минус, например, в Ромизон. Да. Резонансное рождение частицы. Только <clears throat> проблема заключается в том, что но Все это будет пропорционально вот этой же самой величине, ширине распада. Вероятность рождения все равно будет пропорционально ширине распада. Но если для Ромизона обсудорения Хеплюс и Вильнус эта вероятность достаточно большая, то для Хиггсовского бозона, поскольку она пропорциональна вот этому жутко малому множителю, то она будет очень малая. И вот резонансное рождение хиггсовского базона вообще говоря, <clears throat> ненаблюдаемая вещь. Приходится тогда иметь дело с процессами более высокого порядка. То есть процессом, когда, например, электрон и позитрон, сталкиваясь, порождает не только хиггсовский бозон, но еще какую-то частицу, причем про эту частицу сразу можно сказать, какой она должна быть, да? Поскольку полный заряд 0 и заряд Хиггсовского бозона 0, то эта частица должна, должна быть нейтральная. Ну, например, Z бозон. <clears throat> Вот это задача для будущего международного линейного коллайдера. Одна из самых главных поискать Хиггсовский бозон вот в этой вот моде. Ну и с этой точки зрения э, говорят, что хотя Хиггсовский бозон уже открыт в соударениях протонов и дальше будет исследоваться, но исследования чисто освобожденная на будущем Елены коллайдере даст много новых дополнительных сведений про Хиггса. Поскольку здесь очень большой фон связан с тем, что сталкиваются сильно взаимодействующие частицы протоны, и кроме Хиггсовского азота, распадающегося такими хитрыми способами, есть еще жуткое количество разных других огромных. Здесь будет достаточно чистая ситуация, гораздо меньший фон и так далее. Ну, а кроме того, а кроме того, можно попробовать помечтать о возможностях наблюдения Хиггсовского бозона <clears throat> на других ускорителях, которые сейчас обсуждаются. А, два типа ускорителей, которые э, регулярно обсуждаются на международных конференциях, это ускорители со встречными мионными пучками, да, <clears throat> высокой энергии и ускорители со встречными фотонными очками высокой энергии. И вот удивительно то, что оба проекта этих новых ускорителей были предложены в Новосибирске. Медные пучки были предложены сначала а в работе Буткера, потом скринского пучка, а встречные фотонные пучки вот в этой группе Буткер, Гинзбург, Лоткин, Тельнов и Сердок. Да, так вот, <clears throat> в этом варианте, в этом варианте обсуждается <clears throat> прямое резонансное рождение Хиггсовского бозона, которое по сравнению с тем, что Е плюс и минус пучка, будет более вероятно во сколько раз? В те же самые 40 тысяч раз. И поэтому, <clears throat> хотя до сих пор есть большие технические проблемы <clears throat> в обсуждении этих пучков, но одна из самых главных задач для них – это задача детального изучения Хиггсовского бозона, <clears throat> он там будет рождаться резонансным образом в большом количестве. Что касается встречных фотон-фотонных пучков, то их появление возможно, <clears throat> э, если будет реализован проект международного линейного коллайдера со встречными Е плюс и минус пучками, то на его основе можно будет реализовать и встречные фотон-фотонные пучки, э, и тогда там возможно тоже резонансное рождение Хиггсовского бозона. И при этом говорят, что даже если Хиггсовский бозон будет открыт, а он уже открыт, во встречных протон-протонных пучках, то его потом все равно будет интересно исследовать <clears throat> вот в этой реакции на встречных, где плюс и минус пучках, потому что можно достигнуть более детальной информации. И даже после этого <laughs> интересно будет исследовать ее на встречных фотон-фотонных пучках, <clears throat> потому что в этом варианте есть целый ряд преимуществ, связанных с тем, что здесь нужно непременно рождать пару тяжелых частиц, иначе энергия исходно должна быть большой. Поскольку здесь резонансное рождение, то энергия может быть вдвое меньше. Кроме того, сечение здесь эффективно, оно почти на порядок больше, чем в этой реакции. Но главное даже не это, а то, что, <coughs> как я уже говорил, есть специальный интерес к этой вершинке, которая может быть исследована на встречных потом-потом точках. Ну вот, вы видите, как простой разговор, начавшийся с первого порядка теории возмущения, достаточно простой, <coughs> выходит и зацепляется за самое животрепещущие проблемы современной физики элементарных частиц. Хорошо. Давайте теперь попробуем <clears throat> посмотреть, а что изменится, если мы начнем, мы последовательно рассматриваем все более усложняющуюся науку, да? Если мы теперь начнем рассматривать первый порядок теории отпущения и взаимодействия, отвечающее от мантры В Квантовой электродинамики мы уже знаем, да? Здесь будет стоять вместо G вполне определенная вещь, заряд нашей частицы. Если частица является электроном, то это будет отрицательная величина. Дальше а, взаимодействие тоже мы знаем. Там выбирается конструкция из беспиноров Дирака, имеющая векторную структуру, а вместо нейтральной частицы стоит фотон, который описывается векторным потенциалом. С этой точки зрения что изменится в нашей картинке. Давайте я попробую красным цветом отметить соответствующие изменения. Что касается электронов и позитронов, то их описание останется тем же, что и было. Да? Что касается нейтральной частицы, то здесь на месте скаляра возникнет векторная частица. Структура останется той же самой, но что принципиально изменится в этом месте? он их исполняет. Так. Останутся те же самые операторы рождения и уничтожения. Это уничтожение, это рождение. Но поскольку это векторная частица, разложение по спинорам, здесь должно происходить разложение по векторным, э, <clears throat> векторам поляризации. Да? Это будет... У них должен быть тоже индекс К, а здесь, соответственно, будет вектор сопряженный, тоже с индексом К. Но кроме того, вы помните, что эти два вектора поляризации может могут иметь две различные поляризации, ну, например, две различные спиральности. Поэтому суммирование здесь будет идти, помимо того, что по импульсам, еще и по спиральности. Ну и, наконец, с особенностью гауссовой системы единиц связано то, что возникнет дополнительный множитель корень 4 Итак, что возникло нового? этот множитель раз, так, этот <coughs> вектор 2, ну и, соответственно, этот вектор тоже. Тогда, если мы рассмотрим соответствующие процессы, легко ничего не повторяем, <clears throat> просто устроить соответствующие изменения. Значит, это у нас был процесс распада. Так. Еще мы смотрели в скалярном случае процесс растения. Точнее, не растения, а рождения соскобозона. Вы ну, помните, что на самом деле он запрещен законами сохранения, но ну, матричный элемент мы можем сосчитать. И он равнялся той же самой величине минус g, но только вместо античастицы здесь будет частица. Это будет там u от p сигма на u от p' сигма. Как-то так. Значит, здесь у нас была картинка такая. вот такая картинка. Это был, это был электрон с импульсом B, который превращался величиною жертв. С этой точки зрения, что изменится, если я стану рассматривать процесс такого сорта? Ну или начнем вот с этого. Так будет прошло. Если я стану рассматривать процесс электрон, переходит в электрон, плюс фотон. Как это должно выглядеть? Ну, собственно, такая же точно будет картинка. Электрон с импульсом P а. приходит в электрон с импульсом P а, их И рождается фотон с импульсом К. А. Строго говоря, мы снова знаем, что этот <coughs> процесс не может идти по законам сохранения но тем не менее любопытно ну, исследовать ну, просто по той причине, что э, <clears throat> такие куски могут встречаться в более сложных диаграммах. Точно так же, как вот этот процесс в принципе идти не может, но матричное элемент его мы вычисляли. Итак, <clears throat> что изменится для этого процесса? вместо G будет E. Так? Раньше у нас стояло CMC, приводящее к такой структуре. Теперь будет U от P. А, наверное, наверное, все тут наоборот. Каштычки давайте поставить так. Это начальный, это конечный. Здесь то же самое. Это конечный, это начальный. Но теперь Здесь еще между ними есть та же самая матрица гамма. Дальше. Скалярный фотон, скалярная частица к Хиггсовскому бозону отвечала просто плоская волна и никаких спинорных или векторных функций. Теперь у нас есть дополнительные, соответственно, спинорная, а, векторной, вектор поляризации лишним множитель 4π. Вот его нужно дописать, конечно, этот множитель. Ну, а кроме того возникнет этот вот, поскольку он в конце, то это все должно быть еще сопряжено. структура ответа тоже поднялся. Если я захочу построить пример аналогичный этому, то у нас это должно выглядеть таким образом? Фотон распадается на электрон и позитрон. Картинка будет аналогичная. Фотон с импульсом К превращается в электрон и позитрон. С импульсом P минус и минус P плюс. И соответствующий матричный элемент, как и здесь будет, минус корень из 4 и где. Что здесь изменится? Будет ну, та же самая структура. АКС, отвечающий фотонов с импульсом К со спиральной стулянга. Теперь это будет фотон в начальном состоянии, поэтому он не должен быть сопряженным. Так что знания, которые мы получили на простых моделях, постепенно усложняясь, переходят в набор знаний уже по содержательной модели, квантовой электроники. Ну и если посмотреть на то, что получилось, можно вывести правила теперь уже, да? Правила Фейнмана, да? напряжении есть электроны, позитроны и фотоны. Да? конечное состояние. Из того, что мы получили, уже все достаточно хорошо понятно, да? Начальному состоянию соответствует картинка начальной линии, плоская волна. Все экспоненты уйдут у нас закон сохранения. А что останется в чистом виде? Останется вектор э, без миноров. Значит, здесь бис-минор, соответствующий частицы с импульсом B и <coughs> поляризация сигма. В конечном состоянии, в конечном состоянии этой вершинки исходит линия мы считаем, что у нас время течет слева направо. И такая линия соответствует тому, что частица была, но исчезла в этой точке. Здесь частица родилась из этой точки. Надо сказать, что есть несколько способов изображать диаграммы Феймана, <clears throat> по которому мы придерживаемся. Но вообще-то он связан с европейской традицией чтения слева направо, идущей от греков белотинян. Да. <clears throat> Есть другая традиция, которая придерживается <clears throat> Ландау, рывшись в книжке «Квантовая электродинамика». Там исходит из того, что очень удобно рисовать диаграммы так, чтобы нам, нам напоминали структуру матричного элемента. А в матричном элементе, как вы помните, да, начальное состояние слева, справа конечное слева. Так что в книжке Берестецкого и Штабцаревского диаграмма перевернута по сравнению с этим. Ну, это вообще-то связано с семейской традицией, которую в евреев, когда читают справа, налево. <clears throat> Так. А теперь что касается а, позитрона, да, <clears throat> то позитрон в начальном состоянии отличает частицы, движущиеся обратно по времени и с другим знаком импульса. Это будет не что иное, как V от P и сигма. Ну и, соответственно, в конечном состоянии это будет тоже частица, движущаяся обратно по времени. Это будет V от P и сигма. Посмотрим. И эта штука соответствует действительно В. Так? А, ну, а вначале у нас не было еще античастицы. <laughs> Но она естественным образом вырисовывается таким вещью. Ну и, наконец, фотон. Фотон в начальном состоянии изображается волнистой линией, чтобы отличать его с коллябной частицы сын Гусанка, ему соответствует множитель корень из 4 пи, на вектор поляризации синглуса МК из пирана стулянда. В конечном состоянии будет соответствовать выходящая волнистая линия и будет соответствовать вектор поляризации сопряженные. Да, я, я тут не сказал, что Здесь будет у сопряженная от P сигма. Вот это все картинки. Еще дополнительно пускай следующее. А если есть вершинка, вот как у нас, например, есть вершинка, в этой вершинке обязательно сходится две линии, соответствующих заряженным частицам, что вообще-то соответствует ничему иному, как <clears throat> требованию, чтобы заряд в начале и заряд в конце был один и тот же. И если посмотреть на теорию возмущений, да, она соответствовала корреспонденте, то видно, что каждая вершинка должна соответствовать минус и е, да? Кроме того, в каждой вершинке между начальными и конечными состояниями стоит гамма-матрица. полный комплект того, что у нас есть. Что? Минус и это равно С тем, чтобы она потом связывалась с этим или с этим индексом начального или конечного фотона. Да. Есть еще одна вещь, которую все-таки стоит упомянуть она вот связана с такой штукой, которую мы еще не рассматривали. Все эти правила хорошо подтверждаются этими вот картинками, этими расчетами. Да? Все это вместе взятое затем входит во что? Вот все, все это. Это входит в а, S-матрицу, из которых выделены корни, те самые. Но после того, как выделены корни, рассматривается еще был и. И умноженное на МРИ. Так что вот все эти структуры должны входить не в М, а в ИМ. Именно поэтому само амплитуда рассеяния у нас была без И, да? Ну, по крайней мере, вот в той части Так, еще одну штуку, которая все-таки стоит упомянуть здесь. Мы до сих пор смотрели примеры, когда у нас либо рождалось электрон позитронная пара, либо происходило вот такой переход электрона в электрон и нейтральную частицу. Что изменится, если я вместо частицы рассмотрю переход, связанный с позитроном. То есть, если я буду рассматривать вот такой процесс. С одной стороны, мы сразу можем сказать характер ответа. Да? Ответ в этом случае будет выглядеть... Да, картинка будет какая? картинкой. Линия заряженных частиц будет идти в другую сторону. Да? Если у нас вначале применялась частица с импульсом P, то ее нужно писать как минус P. В конце частица с импульсом P' это будет P'. И тогда соответствующий аналогичный элемент будет выглядеть каким образом? Те же самые структуры 4 и заряд. А что будет на месте наших спинор отвечающих частиц? Будет стоять спинор, отвечающая античастицы. То есть вместо У будет стоять просто В. В. Так. Какие? Здесь будет, конечно, стоять гамма-люн. Конечно, он будет стоять что? То же самое, что было раньше, а именно потом, в конечном состоянии, с ним ничего не сделается. Ну вот вопрос, кому будет здесь отвечать? Какая? легко сообразить, если все повторить, да, что структура ответа строится вот таким образом. Но ну, давайте посмотрим на примере этого процесса. Вот есть записанный ответ. Как он возникает? Смотрим на диаграмму. Он возникает следующим образом. Согласно тому, что это есть f и, да, мы должны начинать с конца или двигаться к началу, вдоль заряженной линии. То есть здесь ходит у на у, У конечное, но начальное. Точно таким же образом, если повторить все расчеты, здесь мы тоже должны будем ухватиться за эту линию и двигаться. Здесь мы двигались против стрелки, и здесь будем двигаться против стрелки. То есть здесь должен стоять В, от P сигма, здесь V от P штрих сигма штрих. Все это так. И еще одна вещь, которую нелегко увидеть уже на основе чистой <laughs> сопоставления. Здесь возникнет дополнительный знак минус по сравнению с тем, что было. Если здесь был минус, то здесь будет плюс. Вот э, я хотел бы, чтобы вы осознали, почему это так происходит. Давайте вспомним, откуда возникала вот эта структура. Это все было внутри функции f от x. которых в данном случае начальное состояние отвечало частицы синусом b, да? конечное состояние частицы отвечало тоже частицы, да, здесь астериском, тоже частицы с импульсом p'. А здесь стоял вот этот вот блок. случаев. И будет отвечать своя функция от x, которая выглядит точно так же, да? но только вместо частиц будет фигурировать античастицы. не частицы. Бэкрест от пассивного. Здесь Б от пассивного. Внутренность та же самая. Ну и я напомню, как мы жили в прошлый раз. Нужно было, например, вот эту А тянуть направо. И если она по дороге не встретит высокий лес, то мы получаем 0. Конечно, крест здесь вот здесь, но мы считаем, что P' и P разные, поэтому эти вещи друг с другом антикоммутируют и дают 0. Тогда окрест может быть только в этой а в этом операторе, значит произойдет съемка А с пси сопряженным. А крест здесь останется свернутся только субсидии. Вот такой был порядок свернут. Что здесь будет? Здесь картина другая. У нас, я вам напомню, что когда выписывался пси от x, у нас содержала сумму, в которой входили А и Б крест. И опять, когда я потяну P, что если нам по дороге не встретит крест, то даст новый. С этим с крестом они коммуниканты. Так, где, где у нас штрихи? Вот здесь вот штрихи. С этим B эта штука антикоммутирует, поскольку б это штрих разное. А где еще содержится б? Он содержится в пси. Значит, здесь возникнет свертка вот такая. После этого б крест окажется а свернутым только с пси, сопряженным. Что изменилось по сравнению с предыдущим? По сравнению с предыдущим, когда я тянул это b, я должен его был перекоммутировать с пси сопряженным. Но ведь эти операторы у нас фермионные, Поэтому многообоятный сказал «Б» и все сопряженное возник дополнительный знак минус. Там такого не было. Здесь была без всякой перестановки, здесь без всякой перестановки. Так что вот, когда встречается спинорная линия, идущая от начала до конца, не вот такой вариант, а идущая от, от, от начала до конца или от конца до начала, то возникает лишний знак минус. Ну вот, свелось. В смысле мы получили полный набор правил Фейнмана, опять-таки, на это для этого простейшего варианта, а именно первого порядка теории возмущений. Но мы с вами уже выяснили, что даже первый порядок может быть вполне содержательным. Ну хорошо, давайте мы на этом остановимся.